In this short tutorial, I will let you know about how to make your references with five styles. आपने सुना होगा कि डॉट डॉट गूगल कॉम में आप पाँच मुख्तलिफ स्टाइल से बिब्लोग्राफी साइटेशन और रेफरेंस बना सकते हैं और आपके पेपर में ये इंतहाई आसान अमल दखल के लिए अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं ले सकते जैसे कि जोटेरो इंडेक्स नोट और मेडले वगैरह का तो इस किस्म की सॉफ्टवेयर के लिए सबसे आसान हल ये है कि आप गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल करें और अपने पेपर को पांच मुख्तलिफ स्टाइल से आप रेफरेंस बिब्लोग्राफी और एंड नोट फुट नोट और साथ ये कि आप रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे अगर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका फील्ड कुछ भी हो मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हो या मैनेजमेंट साइंस से हो इंटरनेशनल रिलेशन से हो सोशल साइंसेस से हो या नेचुरल साइंसेस से हो तो शॉर्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताता जाऊँ कि आप एक अच्छा रेफरेंस कैसे कॉपी कर सकते हैं गूगल स्कॉलर की मदद से चाहे वो बुक की हो चाहे पीरियडिकल आर्टिकल्स की हो और या आपके थीसिस की हो इसमें मुख्तलिफ़ वेराइटी की चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो let start from any subject let suppose मैं सर्च कर रहा हूँ एक टाइटल uh, टाइटल है कोई भी टाइटल आप रख ले information science information sciences twenty first century let suppose ये एक टॉपिक है और इस पर मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो आप इसी को गो थ्रू करें तो ये आपके पास आ जाएगी काफ़ी सारी जो है ना ये इन्फॉर्मेशन अब आपने इसमें से रेफरेंस कैसे ढूंढ लिए तो यहाँ पे जाके एक साइट का बटन दिया हुआ है इन्वर्टेड कामे दिए हुए तो आप इस पर क्लिक करें तो इसमें आप एम एल स्टाइल की ए पी ए स्टाइल की शिकागो स्टाइल की हार्वर्ड स्टाइल की और वेंको स्टाइल की बिब्लोग्राफी बना सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और भी बताता जाऊँ तो आप इसमें ग्रुप्स बिपटिक्स भी बना सकते हैं endnote reference manager reference work तो आप इसमें से अगर एक स्टाइल में बनाना चाहते हैं let suppose you are student of management science तो आपने ए में अमूमन मैनेजमेंट साइंस लाइब्रेरी साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट में ए का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे आप कॉपी करें इस आर्टिकल को ए स्टाइल में और अगर ये किताब है लेट सपोज तो किताब की भी बहुत आसान तरीका है साइट करें साइट पर क्लिक करें ए में या शिकागो स्टाइल में शिकागो स्टाइल में अमूमी तौर पे ईयर एंड में आ जाता है ए स्टाइल में कन्वर्ट आतर जो है ना जो जैसे दो आतर्स होते हैं लावल आई ठीक है आई पहले आ जाता है लावल बाद में आ जाता है तो ए स्टाइल में ये 2009 ईयर पहले दी जाती है एम स्टाइल में ईयर आखिर में दी जाती है हावर्ड स्टाइल भी बिल्कुल सेम मिलती जुलती ए पी स्टाइल के साथ और इसी तरह वेंक्योर जो स्टाइल है वो एंड में ईयर और सात महीना भी दिया जाता है तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सबसे आसान easiest way to make your references through online Google scholar page तो यहाँ पे आप कॉपी करें वर्ड में एक वन बाय वन जो है ना आप पेस्ट करें और अपना रेफरेंस बनाएं thank you so much for watching this short tutorial for more informative tutorial, please subscribe my channel. Thank you so much once again. Assalamu alaikum.